poucos dias, este menino vai para a guerra. Ele enfrentará milhares de mísseis, caças, submarinos. Será que ele conseguirá vencer os inimigos?